araw po mga kababayan. Ayan, meron na naman po tayong panibagong guest for our kwentong ISSA. Magandang araw po sa inyo, Sir Joe. Magandang araw. Ayan po, mapakilala naman po tayo sa ating mga viewers. Hi, ako nga pala si Joey Ambe. I've been here for quite for 11 years now. That is almost more than a decade. And uh, well, nagtatrabaho ngayon sa private company uh, sa HR officer. So, mga 11 years, mga ganun po, 11 mm. years na tayo dito sir sa Kuwait. Yeah. So sir, kwento niyo naman po sa amin kung um, kung paano po tayo nakapag-decide na mag-abroad dito sa Kuwait, um, yung journey po ninyo, kung paano po kayo napunta sa current job po ninyo? Yeah, um, most of the reasons um, is uh, kahirapan sa bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-work dito sa Kuwait. Yeah, there are many struggles but uh, as a Filipino, we have that spirit, you know, a fighting spirit as a Filipino. So, I've been So, kaya lang. Ah, kaya lang. Kaya lang. <laughs> Oo, kaya lang po. So, sir, um, yung job niyo po ba nung dumating kayo at yung ngayon, ganun pa rin? Ah, hindi. Pangatlong trabaho ko na ito. Pangatlong trabaho yeah. na so far. So, nagpa-enroll po kayo ng graphics designing po, tama po? Yes, ma'am. Okay. So, connected po ba yung graphics designing sa current job ninyo or for future plans? Absolutely. Ah, for future plans? For current, Ay, current job. Uh, job. Uh, yeah. For so, nire-require po kayo ng ano ng company? Well, the company not require me. I am the one. Nag, ano, nag-initiate na lang? Yes, yes. Uh, na magpa-enroll. Uh-huh. Okay. So, pwede niyo po ba kaming kwentuhan sa tungkol sa graphics designing? Yeah, uh, it was on 2014 or 15. I've been here and uh, attended the pre-seminar for web design course and that time, um, hindi pa ako talaga sigurado na mag-aral ng web designing. Ano? But uh, eventually, uh, nakita ko yung pangangailangan na kinakailangan ko mag-aral talaga ng web design. Uh, aside from my work I have also other tasks or other job that uh, needs or required, you know, the design and art. So just last month, I decided to enroll and uh, that's it. For graphics designing? Yeah, for graphic designing, yes. Why graphics designing? You were supposed to enroll for web design sir, right? Uh, yeah, yeah. Um, I just uh, try, you know, for graphic designing first, the first step. Mm. Before po tayo mag... Kasi dito po sa SSA, um, tinatanong po namin kung kayo po ay may background sa designing. Mm. Mm. Kasi kung wala pa, kailangan niyo po muna mag-graphics before tayo mag-web design. Yeah. Okay, exactly. See, I don't have no uh, background for uh, graphic designing. Yes, yung graphic. Expressing yourself in mm-hmm. uh, uh, design. So actually, yung graphics designing din yung most in demand ngayon. Yeah. Alright. So, okay po. So, kwentuhan niyo po kami, sir, so far, since last month, you have enrolled with our graphics designing. So far po, ano po yung mga natutunan na po natin? Um, marami na. Um, uh, like, no, pag-create layers and, uh, uh, halimbawa, magpapalit ka ng pictures, palit ka ng background, So, yeah, I'm still learning. Photoshop. Nasa Photoshop yeah, ako Photoshop, kayo. Yeah, Photoshop. Uh, okay yeah. po, sir. So, um, yung sa flexible, hindi po ba tayo, I mean, yung sa schedule, sorry, sa schedule po, hindi po ba tayo nahihirapan pagsabay yung pag-aaral, tapos sa trabaho, since OFW tayo, working mm. tayo dito, no? Well, uh, So flexibility is very important for me and uh, I found it here in uh, ICSA. Yes, kasi we're offering our graphics design yeah. course sa flexible schedule. Anytime na available kayo, pwede kayong pumunta at mag, mag-aral. So, pumapasok po kayo tuwing day off or break, mga break ninyo or any day? No, uh, uh, pumapasok po daily from 5 uh, to 7. After work po. After work, yun, yes. After work, mm. kaya pala. So, mga kababayan, kung kahit kung tayo ay may mga oras, di ba po? Tama. So, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Yes, uh, see, um, life is full of opportunities. And that opportunities will take some time if we will not act now. I've seen that uh, I have this desire express my uh, you know self through art and uh, design. So I grabbed this opportunity. I'm, I'm so thankful to the ICSA for giving me an opportunity to fulfill my desire. So kung meron tayong oras, meron tayong panahon at uh, kaya naman ng uh, bulsa natin, I believe that uh, ICSA is offering a cheap, uh, you know, mas mura, mas uh, maaabot mo yung pangarap mo sa buhay, why not? Grab that opportunity Wow, maraming salamat po Sir Joe. Okay po. Ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan po tayo kay Sir Joe ngayon. At syempre, abangan niyo pong ating susunod na episode. Okay. Ah, maraming salamat sa inyo Sir yeah. Joe. Alam namin na napaka-busy niyo at nag e enjoy kayo ngayon sa ginagawa ninyong activity doon sa loob. Okay po. Baka mayroon po kayong gustong batiin sa Pilipinas bago po natin i-end ang ating interview. Oh yeah, um, my wife is in here in Kuwait. and uh, I have a very cute son and his name is uh, Khalil Tadias. Uh, hi to my Hi, Ma'am Awi. <laughs> Hello po. Ayan po. Sa mga nais pong magpa-enroll ng graphics designing, yes, flexible po ang schedule nito gaya po ng sabi ni Sir kanina. At syempre, yun nga, at payment naman ay eh, syempre pwede yung dito pag-usapan sa SSA. Okay? Tawagan niyo lang po kami sa 9930-2850 o di kaya bisitahin kami dito sa SSA Kuwait City, Malia, Panasonic Tower, 8th floor. Salamat po ulit, sir, yes, at salamat sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay sa ating kwento kwentong ISSA. Ako po ulit si Miss Giselle na nagsasabing ISSA, your partner in success. Salamat!